müjganla Xumeyn Seynəmə yaratdığı yerdə ox da necə ox güllər açar batdığı yerdə Baş kəsməyə, qan tökməyə xəncər də yalan deyil. Ol yar qılınc qaşların oynatdığı yerdə. Gülü behişdə naz edər, saçından aldığım ətir, Oxunmamış kitab kimi maraqlısan sətir-sətir. Gülümsə ruhumun gülü, gülüşlərinlə yaz gətir. Gülüşlərin çiçəkləsin bahar gələndə bağlara. Apardı bir qərib xəyal, yaman məni uzaqlara. Yadımda ən şirin qalan o günlərə, o çağlara.